sans, essayer de se protéger. Et comme ça, nous pouvons perdre tous. Défendre la liberté n'est pas toujours facile. Il faut lutter. Donc, <clears throat> mais pour lutter pour la liberté, il faut reconnaître la valeur de la liberté. Ceux qui suivent la philosophie de Torvalds ne reconnaissent pas la valeur de la liberté. Donc pourquoi, pourquoi lutter Ils ne voient rien pour la, pauvre qualité. Ils ne luttent pas. Ils perdent la liberté sans résistance. C'est important parce que, enfin, notre l'avenir dépend de nos valeurs. Pour établir une liberté durable, il ne suffit pas de donner de la liberté à chacun. Il faut les enseigner à valoriser la liberté pour qu'ils ne l'abandonnent pas facilement pour faire toutes les activités informatiques. Nous, pourrons les, les distribuer demain, tous les utilisateurs pourraient être libres dans leur informatique. Mais est-ce qu'ils seraient toujours libres dans 5 ans Peut-être pas. S'ils ne valorisent pas la liberté, ils seraient susceptibles d'abandonner facilement en échange à quelques fonctionnalités commodes, accompagnées par l'espionnage et des restrictions des numériques, la censure, etc. Donc, pour qu'ils ne le fassent pas, il faut les enseigner à valoriser la liberté. C'est ce que nous faisons, mais nous pouvons en faire beaucoup plus si les gens reconnaissent ce que nous avons déjà fait c'est-à-dire le développement du système GNU et Linux. Pas uniquement nous, mais principalement nous. Donc, Pierre, d'aider notre travail du futur en reconnaissant notre travail du passé. Malheureusement, il n'y a pas eu de débat sur la question éthique essentielle de l'informatique. Quelles sont les libertés que l'utilisateur d'un programme mérite dans l'utilisation du programme Presque tous les utilisateurs ont commencé avec le logiciel privateur euh, dans un ambiance euh, dans une ambiance d'autres utilisateurs ou privateurs sans connaître d'autres possibilités. Donc, ils ont pris pour acquis que le logiciel privateur soit légitime. Ils n'imaginaient pas d'autres possibilités. C'est-à-dire qu'ils ont euh, laissé aux propriétaires, du privateur de dicter la réponse à la question quelle liberté méritez-vous dans l'utilisation de programmes ?» Ils ont dicté aucune. Ils ont dicté qu'ils ont le pouvoir d'imposer n'importe quelle condition et les gens euh, ont accepté cette euh, réponse dictée. Sauf nous, dans le mouvement logiciel libre, nous pensons euh, que nous avons identifié quatre libertés que chaque utilisateur de programme doit avoir. Ce sont les cinq libertés essentielles qui définissent le logiciel libre. La liberté zéro d'exécuter le programme comme tu veux pour n'importe quel but. La liberté 1 d'exécuter le code source de ce programme et de le changer pour qu'il fasse ton activité informatique comme tu veux. La liberté 2 de faire des copies exactes pour les donner ou vendre aux autres quand tu veux et la Liberté 3 de faire des copies de tes versions modifiées pour les donner les vendre aux autres quand tu veux. Et ces libertés doivent être inaliénables, c'est-à-dire qu'il doit être impossible de céder ces libertés, que ces libertés ne puissent être euh, enlevées sauf euh, sauf comme euh, punition pour euh, avoir agi mal. <clears throat> Mais dans notre travail de faire arriver ces idées au grand public, nous rencontrons deux obstacles. Le premier, c'est que les utilisateurs, pour la plupart, ne connaissent pas ne connaissent pas les systèmes nous. Ils pensent que le système soit Linux et que, c'est, que ce soit M. Torvalds le développeur principal du système. Ils pensent que tous les systèmes viennent de sa philosophie. Donc ils rejettent la nôtre sans la considérer. Donc nous aurons besoin de votre aide à diffuser la connaissance que c'est le système GNU avec Linux. <clears throat> Mais il y a aussi l'autre obstacle, l'expression open source. Pourquoi est-ce que cette expression s'utilise Dans les années 90, pendant que la communauté de logiciels libres a gagné de l'essor, euh, Beaucoup sont entrés dans la communauté sans être d'accord avec notre philosophie que beaucoup ignoraient, mais participaient pour d'autres motivations pratiques dans l'utilisation, la diffusion et le développement du logiciel libre. Et donc il y avait deux camps politiques dans la communauté. Il y avait le mouvement logiciel libre et les autres qui une autre philosophie éthique, mais participait pour des motivations pratiques. Mais en, à 99, quelques-uns dans l'autre camp ont inventé une autre expression pour euh, faire référence au programme libre sans dire libre, sans poser des questions éthiques. Ils voulaient Présenter la, question uniquement en termes pratiques de commodité. Pour nous, c'est liberté, égalité, fraternité. Pour eux, c'est rentabilité, efficacité, fiabilité. Donc, avec leur nouveaux euh, nouveau terme, ils pouvaient euh, construire une autre discours sur le sujet basé uniquement sur des valeurs pratiques en, euh, supprimant le niveau éthique du sujet. Ils étaient la majorité. Ils avaient l'appui de presque toutes les entreprises, toutes les entreprises dans le logiciel libre, donc euh, les journalistes et les politiciens leur ont suivi. Enfin, dès lors, surtout en anglais, on ne voit presque jamais l'expression free software dans les euh, grands médias. Ils ont presque réussi à éteindre le mouvement logiciel libre. Mais enfin, non parce que nous faisons un grand effort pour diffuser notre philosophie et nous réussirons à la diffuser. Et je fais tout le possible, mais beaucoup pensent que j'appuie l'open source. Erronément, évidemment, mais c'est ce que beaucoup pensent. Chaque semaine, je reçois plusieurs messages euh, me remerciant pour mes contributions à l'open source. Et je dois répondre en, disant que je n'ai rien fait pour l'open source, que c'est le slogan de ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, qui rejettent la philosophie de liberté. J'ai vu quelques articles publiés qui m'appelaient le père d'open source vous pouvez imaginer le chagrin que j'éprouve euh, euh, euh, à, ce moment, mais je réponds avec une lettre à l'éditeur disant si je suis le père d'open source, il a été conçu par l'insémination artificielle avec de la semence volée euh, à mon insu. Et puis je présente la philosophie du logiciel libre, ce qui est le vrai but de la lettre, mais j'aime bien commencer avec euh, une blague. Peut-être avec une blague, il publie ma lettre. Je fais tout le possible, mais ce ne suffit pas. Nous aurons besoin de votre aide en diffusant la philosophie éthique du mouvement logiciel Seulement refuser de dire open source et de dire logiciel libre en sa place nous aide beaucoup, surtout dans une conversation où les autres disent open source. Surtout là, il y a besoin d'introduire des, des, idées éthiques. Rien de faire. Si vous voulez faire la plus grande contribution possible au mouvement, fait des conférences. Il faut d'autres conférencistes pour diffuser la philosophie. Dans le développement d'un seul programme libre, les motivations des contributeurs ne changent pas grand-chose. Donc il est normal que quelques-uns qui soutiennent le mouvement euh, de libre participent euh, à côté des autres qui soutiennent l'open source. S'ils sont d'accord à améliorer ce programme, le pourquoi pour chacun n'est pas pertinent. Mais quand il s'agit de prendre une autre décision. Les motivations deviennent pertinentes. Par exemple, si, on travaille dans le développement du programme A, mais il y a un programme B, privateur, qui est, euh, il paraît que l'utilisation d'A est très commune avec B. Euh, les développeurs d'A peuvent être tentés de proposer l'utilisation de pays pour avoir plus de succès. C'est logique si la, la seule valeur est le succès. Et pour ceux de la philosophie open source, le succès de son travail est la seule valeur. Donc il propose de suggérer aux utilisateurs qu'ils utilisent B aussi, mais ceux qui appuient les valeurs éthiques de la liberté, ils disent nous, ne devons pas proposer à personne l'utilisation de B parce que c'est un programme privateur qui prive de la liberté. Nous ne devons pas proposer que les autres abandonnent la liberté. Seulement pour avoir plus de succès, nous, donc les valeurs ont des conséquences dans les choix pratiques. C'est très important d'avoir plus de développeurs qui appuient la philosophie du mouvement logiciel libre pour qu'ils ne choisissent pas de promouvoir la perte de liberté. fois, nous avons dû faire une autre version de programme basiquement libre qui venait avec des suggestions d'utiliser des programmes privateurs. Par exemple, Firefox contient une liste d'extensions, y compris des extensions privatrices. Enfin, j'ai décidé que nous Firefox comme ça. Il fallait euh, remplacer la liste d'extensions par une qui ne contient que des extensions libres. actuellement, dans notre version IceCat, nous avons fait d'autres changements pour protéger euh, la vie privée des utilisateurs, pour bloquer des manières d'espionner des visiteurs au site beaucoup de sites font, et aussi Icecat um, bloque l'exécution des programmes privateurs en JavaScript qui d'habitude entrent dans le navigateur, dans les pages web même. Ah, euh, IceCat contient notre programme LibreJS qui analyse tous les programmes JavaScript qui essaie de s'exécuter dans votre navigateur pour voir s'ils sont ou euh, triviaux ou libres. Et dans ces deux cas, euh, ils sont permis de s'exécuter, mais si le programme n'est ni trivial ni libre, LibreJS le bloque et vous avertit dans l'écran et aussi cherche dans le site où diriger les plaintes pour que vous puissiez facilement et rapidement vous plaindre à la gestion du site. Il suffit d'écrire je ne pouvais pas utiliser votre site parce qu'il contient des programmes JavaScript privateurs que je refuse d'exécuter. Envoie. Dans moins d'une minute, vous pouvez vous plaindre. Et c'est une contribution importante. Dans 10 minutes euh, par jour, vous pouvez vous plaindre à 10 sites différents